hello good morning everyone yes sir अपने आप को म्यूट कर लीजिए लास्ट डे हमने थोरटिकल पोर्शन जो था वो कर लिया था लिक्विडेशन वाले लेसन का आज हम न्यूमेरिकल उसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दे रखी है हमारी X Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2015. The assets released as follow. Plant and machinery 80,000 ki, furniture 25,000 ka, investment 25,000 ki, inventory 72,000 ki, trade receivable 28,000 ki. Its liabilities were as under. Liabilities हमारे दे रखी हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं हमारे on plant and machinery thirty thousand के twelve percent debenture interest paid up to thirty first September two thousand fourteen forty thousand के हमारे पास डिवेंचर दे रखे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्सटी थाउजेंड के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फिफ्टीन थाउजेंड के share capital twenty thousand equity share of rated ten each two lakh की हमारे पास शेयर कैपिटल है नीचे कहता है of liquidation amounting to rate seventy thousand the 70000 remuneration was agreed at four percent on एस एस रिलीज किस मूल्य के ऊपर हमें रेमोनेशन देना है जितनी संपत्तियां रिलीज होती हैं उसके ऊपर चार percent and two percent on amount distributed to unsecured creditors और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितनी भी अमाउंट दी जाएगी उसके ऊपर दो परसेंट हमें रेमोनरेशन लिक्विडेटर को देना है debenture were repaid on thirty June 2015 debenture की जो पेमेंट की गई है वो 30 जून 2015 को की गई है prepare the liquidator financial statement liquidator statement हमें तैयार करनी है तो जैसे जैसे ऐसे रिलीज हो रही हैं वो हमारी जिस तरीके से कैश एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट का एक प्रतिबिंब है हमारा लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जिस तरीके से कैश हम डेबिट साइड में दिखाते हैं सेम उसी तरीके से लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में हम जितनी भी संपत्तियां रिलीज हो रही हैं जितना भी कैश हमें रिलीज हो रहा है वो सारे का सारा आप डेबिट साइड में दिखाओगे अब सबसे पहले हमें संपत्तियों के अंदर मशीनरी को देखना है मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी हमारी दिखाई हुई है यहाँ पे एटी थाउजेंड की हमें रिलीज हो रही है एटी थाउजेंड की लेकिन इसमें से सिक्योर्ड करेक्टर जो हैं वो हमारे हैं तीस हज़ार रुपये के जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सिक्योर्ड थे तो उनकी अमाउंट लेस करने के बाद जितनी भी अमाउंट हमारी बचेगी वो हमें रिलीज अमाउंट में दिखानी है हम ये मानेंगे कि जो सिक्योर्ड करेक्टर हैं तीस हज़ार रुपये के उनको हम जैसे ही ऐसे रिलीज होती है सीधा पे कर देते हैं तो अस्सी हज़ार में से तीस हज़ार पे करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो पचास हज़ार रुपये की अमाउंट आप डेबिट साइड में दिखाओगे नेक्स्ट हमारी रहेगी फर्नीचर पच्चीस हज़ार रुपये का सेम मूल्य के ऊपर हमें दिखाना है कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटीज इसके ऊपर स्क्योर नहीं है पच्चीस हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट पच्चीस हज़ार रुपये की जो भी फेस वैल्यू है जिस मूल्य के ऊपर रिलीज़ हो रही है उसी मूल्य के ऊपर हमें दिखानी है इन्वेंट्री बहत्तर हज़ार रुपये की रिलीज़ हो रही है बहत्तर हज़ार रुपये की दिखाओगे ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो अट्ठाईस हज़ार रुपये के रिलीज हो रहे हैं तो ये एज इट इज़ है आप यहाँ पे शो करोगे अब पेमेंट का क्रम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लिक्विडे लिक्विडेटर का रेमोनेशन सबसे पहले वैसे तो लीगल चार्जेज होते हैं लेकिन लीगल चार्जेज यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तो लीगल चार्जेज की अभी हम यहाँ कोई एंट्री नहीं करेंगे उसके बाद आता है लिक्विडेटर का रेमोनेशन लिक्विडेटर के रेमोनेशन की बात की जाए तो चार परसेंट किसके ऊपर जितनी संपत्तियाँ रिलीज हो रही हैं उस मूल्य के ऊपर अब संपत्तियां हमें कितने की रिलीज हुई दो लाख रुपए की तो हमारी ये नॉर्मली डेबिट साइड से जो बैलेंस है वो है लेकिन ये कब है तीस हजार रुपये लेस करने के बाद है एक्चुअल में जो संपत्ति रिलीज हो रही है वो कितने की रिलीज हो रही है दो लाख तीस हजार रुपये की रिलीज हो रही है अस्सी हजार रुपये की प्लांट एंड मशीनरी भले ही चाहे उसमें से हमने तीस हजार रुपये क्रेडिटर को पे कर दिए हैं लेकिन वो रिलीज कितने रुपये की हो रही है अस्सी हजार रुपये की हो रही है तो अस्सी हजार रुपये के हिसाब से इसको काउंट करेंगे अस्सी हजार रुपये ये पच्चीस और पच्चीस पचास हज़ार रुपये ये एक लाख तीस हज़ार एक लाख तीस हज़ार बहत्तर हज़ार रुपये ये और अट्ठाईस हज़ार ये एक लाख रुपये हमारे ये हो गए दो लाख तीस हज़ार रुपये की टोटल अमाउंट जो होगी वो रिलीज़ होगी दो लाख तीस हज़ार रुपये के ऊपर चार परसेंट कमीशन हमें देना है दो लाख तीस हज़ार के ऊपर चार परसेंट कमीशन कैलकुलेट करोगे ये हमारा आ जाएगा तेईस सौ के बानवे बानवे सौ रुपये हमारा कमीशन बन जाएगा उसके बाद ये कहता है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितनी अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसका दो परसेंट कमीशन देना है अब एक बार इस कॉलम को आप छोड़ दीजिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट जितनी हम कर रहे हैं उस कॉलम को एक बार आप छोड़ दीजिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट हो रही है उसको हम छोड़ेंगे उसके बाद देखिए डिवेंचर हमारे दिए गए हैं सबसे पहले हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट करनी है उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट की जाएगी तो यहाँ पे डिवेंचर हमारे पास दिए गए हैं चालीस हज़ार रुपये के डिवेंचर चालीस हज़ार रुपये के हैं साढ़े हज़ार रुपये के डिवेंचर की पेमेंट हो गई उसके बाद इसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमारा कहाँ तक दिया गया है interest paid up to thirteen सितंबर 2014 30 सितंबर तक का हमारा इंटरेस्ट पे किया गया है तीस सितंबर के बाद का अप टू थर्टी जून 2015 30 जून 2015 तक का हमें इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा तो ये हमारे पास नाइन मंथ बन जाते हैं नाइन मंथ का इंटरेस्ट आप पे करोगे तो ये इंटरेस्ट बनेगा चालीस हज़ार के ऊपर छत्तीस सौ रुपये छत्तीस सौ रुपये का इंटरेस्ट हमारा टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट करोगे चालीस हज़ार प्लस छत्तीस सौ तो ये हो जाएगी तैंतालीस हज़ार छः सौ रुपये की अमाउंट हमने इनको पे करनी है उसके बाद आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे कितने के दे रखे हैं पंद्रह हज़ार रुपये के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे दिए हुए हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिट पंद्रह हज़ार रुपये के ये हमें पे करने हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिट पे कर दिए उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करनी है वो हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करनी है टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए हमारी बनती है तैतालीस हज़ार प्लस पंद्रह हज़ार तैतालीस हज़ार प्लस पंद्रह हज़ार टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये अठावन हज़ार छह सौ अट्ठावन में से अभी तक नौ हज़ार दो सौ रुपये का हम लिक्विडेटर को रेमोडेशन पे कर चुके हैं तो अट्ठावन और नौ अगर कैलकुलेट करोगे तो नौ और आठ सत्रह सड़सठ हज़ार है आठ सौ रुपये टोटल अमाउंट जो अभी तक हमने पे की है दो लाख तीस हज़ार रुपये में से वो हमने पे की है सड़सठ हज़ार आठ सौ रुपये तो हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिट जितने भी हैं उनको पेमेंट करने के लिए पूरी अमाउंट अवेलेबल है साठ हज़ार रुपये के क्रेडिटर हमें पे करने हैं साठ हज़ार रुपये की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है दो लाख तीस हज़ार रुपये में से अगर ये सड़सठ हज़ार आप घटाओगे तो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरी पेमेंट हो जाएगी साठ हज़ार रुपये की पूरी पेमेंट हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कर दी अब बारी आती है रेमोडेशन की इसी के अकॉर्डिंग हम रेमोडेशन कैलकुलेट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हमने कितना पे किया साठ हज़ार और यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में ये रखनी है कि जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं उनको भी रेमोनरेशन के तौर पे अगर हम कोई रेमोनरेशन देते हैं लिक्विडेटर को तो उस कंडीशन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी हमें एक तरीके से सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में कंसिडर करना है आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी लिक्विडेटर को रेमोनरेशन पे किया जाएगा उस समय हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ साथ जो प्रेफरेंशियल करेक्टर हैं उनको भी अनसिक्योर्ड करेक्टर के रूप में कंसिडर किया जाएगा तो टोटल अमाउंट हमारी साठ और पंद्रह पिछहत्तर हज़ार के ऊपर दो परसेंट कमीशन हमें देना है टोटल अमाउंट ये पंद्रह सौ रुपये की कमीशन बनेगा पंद्रह सौ रुपये का कमीशन हमारा और ऐड कर देना है इसमें तो इस तरीके से टोटल एमोनेशन आ जाएगा अब बची हुई अमाउंट हमें इक्विटी शेयर होल्डर को पे करनी है इक्विटी शेयर होल्डर की अमाउंट नॉर्मली कितनी बनती है इसने कहा है कि बीस हज़ार शेयर हैं और प्रत्येक शेयर दो दस रुपये का एक है टोटल अमाउंट दो लाख रुपये लेकिन ऊपर जितनी भी पेमेंट हो चुकी हैं उन सब की पेमेंट करने के बाद हमारे पास दो लाख रुपए नहीं बचते हैं उस कंडीशन में हमारे पास दो लाख रुपए नहीं बचते हैं जितनी अमाउंट अवेलेबल है वो दो लाख बीस हज़ार शेयरों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सॉरी बीस हज़ार शेयरों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पास अवेलेबल अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी दस हज़ार सात सौ का हम रेमोलेशन पे कर चुके हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो थे सात सौ रुपये के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम पे कर चुके हैं डिवेंचर को हम पे कर चुके हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर चुके हैं ये सारी अमाउंट दो लाख तीस दो लाख रुपये में से आप लेस करोगे बची हुई अमाउंट हमारे पास बचेगी सत्तर हज़ार सत्तर हज़ार की अमाउंट बीस हज़ार शेयरों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रत्येक शेयर होल्डर को साढ़े तीन रुपये के हिसाब से हमें पे कर देंगे ये हमारा रहेगा लिक्विडेटर का financial sorry final statement of account इसमें अगर किसी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो ये आपके पाँच तक के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं समान हैं इनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी की आती है किसी भी टाइम आप डिस्कस कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे पास कमेंट के रूप में भेज सकते हो थैंक यू